والله انت تفرلو ترهاج بلد فنجيره وبلقلوها هي ذاتك حق التالي أنا والناس اللي باشوا هم لهن عدل مجموعة قاع كاملة لين لهن عدل من الله جنبك تحلم هاي آه، شد أحمد الزين والله بعد اللي وني وخير تدين في لما قالت شديد وما تعطي القلوب ده يوم يوم تسعة آه، نوفمبر 1989 آه، وهاي الوقت عيد الخامس والله ناس رجع لا قوضتنا غير معنا الذي بعدنا نخلو حيلة لما إن شاء الله اللي السيد أحمد احنا تزينيت عندنا لابد نعدي ونطيع نطلع عنها عرض قصير تبارك الله تقدروا بعض شيء كبير عن ذلك نحن عدلنا لأن قد لا يعدل إن شاء الله لا يوضحوا قدره كبير عنده وذوق بعض عنده وراك ما يعني. له ما تلوع ما تكامل عياله ما تلوع شعره تدري دلالي شلون في البيضاء والكحل والميدية عود شلون الثلاثة ما لا يقبل حد واحدة منهم ما رد ياكر ولا ضاق ورسمي ورا الكتير احنا كل جنب كان كالرفاق والسنين والبتين الجوان كاملة يلاقي واحد جنب القهوة لا رافي ولا بول كحلة لا رافي ولا بول جيزية كذلك وجنب الكحلة يملي اللي فيها البياض وجنب البياض فيها الكحال احنا ركونا راعينا بعد بعدين جنب الكحل الكحلين اللي في كرب هو اللي تبدا به تجيني تماش عندنا كندخلوا في التماس لك حالي واسع يا مدة قط مشات المدة لا اغسل فيه وتف من الناس يقول لك انت ماسك ذاك بعد آه، ما هو قاعد قاعد يتحقق في الواقع واقع يسقط يلا انت ماسك انه كان ماسك يلا وانت ماسك لكن له عطف لانه لو كان اللي مسؤول عن انت ما يقولوا له قالوا له قاع خطه تمور ما عرفتهاش تشد لها بقى خبط الكرمار طول ما هي ردت أصل أنت ما تدخل في كر هي تظن الناس قالت عنه دار بصل تظن استاذ رأيه success. ايوا الفتح والدخول معهم السياق الدخول انت ما من دخولات ولا اثنين قلنا عنه يدخل انت ما لك حال قلنا انه يدخل بن قيميش وخاصته وعنده لا ذوك الأشواق أم نادناك اللي يجاوب أسباب حسين الحال الله يقول حمادي كان سوي جرمان سلاك تنزاس مرة تانويك خلعي عيسى اللي يعك من الناس عني فقاع ومن فقاع شني ما وانت ما بيقول كان ما سولوا عن انت ما اسمه يقولون قالوا فقاع خطط مور ما بتاش بالطلع ونزق أخبط سكر مارت فن ما رده وصل انت ما تقول في كف هي التزانة غير الناس قالت عن الدهر قالت له التزانة الساس التزانة ما شنو يقول لك ترى مدحفين انما ذاك نقول مدحفين رد عندنا على لين الساس يصحى لها التماس يقد حد يقول كان يعدل التماس فرصة ساحبين تماس قصي واسياك أنت ما صارك دخلنا دخولات في الكحل نص منهم قايتين اشوار والكحل احنا بعد عندنا قيرات هون ثنتين عندنا مريميدات ثنتين ايوه قيرات هون عندنا قيرة صبيب يا سيدي احمد الله لابد علينا نعطيك اخبارها ما هي لك رواية قلت يتملى عندنا الله يجير الداعة وقال يجير ما صمد يبني يكتب ولا شو ولا واحد يقول ظهرنا عليه لسامي كامل قال له كتبوا والشهد بيوم لا عين الرسول وإن قال لهم ملي لأنه دير الداعي والشهد داع السلطان ورا شجرات عندنا لا يمكن يقل لسامي كافرين خلق عشان الناس يقول لك قرد معصى ويقول لك قرد تتمالي احنا بعد اللي متين عنده اللي متين عندنا قبال مقيرات لا قرد صغير اللي نجبوا عليها وقرد هاي هي هي كتبوا قلنا عنهم وهي اللي قال لهم اللي قرد معصى قرد تتمالي عندي الخمين قال لهم بس صبيد هذا قال لي لأنه قرد ذي Look. باش كوريا مبيقة وشافوا أولاد عم جهزانين داروا هذه ما بتلفت على كوريا هاي قصة كبيرة صبي Kraus. قاعوا له هنا طوف وزن تكملة لا تخبط النشي لها انك طالب من الراس المرأة بالله اللي حصلت ليش خبطت خبطت والله قالوا منين اللي خبط قالوا نعطيه قالوا لي عاد هو جاي الحق تسبيرة لازم بها نرزق الكرس العلي اسلام الأمر اللي ما ريت اللي كيلو من إيش خاطر نعطالو المشاهد قالوا بقاو لنا فلشي لا يوتر اللي ما كرس ويلا نعطالو المشاهد كان يقول ذاك الأمر اللي لا دور ما ريت اللي كيلو منين إيش خاطري قالوا الأمر اللي لا دور في هذا هو كرس الباشر القديم قبل شغل الباشر كانوا لا ودالو قرب موسلوه luz يظلال لنادي قال له يلا يظل عليه عاد يوسل شيخنا سلم الله على هذا بقيت عندهم لابن عم اللي نصر ياك صح تبارك الله ما قد يحكوا لي انتم ولا قال انتم اللي واقع لكم راكم تاخذوا عندكم الفن وهلو لان زي ما ذاك ما كيف ذاك الزمن هيا ودي ادخلوا السيد أحمد الزيني يعرف حد النوم أو الهجبار من كوفي هذا ما يخرص اللي كنا قال قلنا من قبيله المهم انه جابوا له البيض قال له هذا ما يخلص تعلمه تيات قال الاشوار كاملين اللي بعد ايد بالتالي ستة عندنا الله لازمني كاملين حاول بس من مقلع المقلة من متسجلين في مدرة تلاقي وانت كانت واسي هاكي واسي شيخنا هاكي وتقال وتقاوى لجأ الأمانة تلقاه في السين والساق قالوا الوظائف يتوسلوا الشيخ ما قال هم وسلوك 55 Tejat gwgna niłasi jaktę kklu. خاطري ولا عمر ولا علي قام يقول الربا وكهلاها من التيات وهذا هم اللي تحرق كان يبقين زاد راعي له مسكي مقبل هاي الصقرة من تفخان الشعرة ساس محاصر جبره ومحاصر وعبور كيف قصيد واخرى بالصبر Sarkis. هاي مو هو تيات ما يخرس مو ما قاع اصل الاشوار القديمين فيه ما يخلص من الله حتى تماس كامل تردي وتلخبطنا الله يتعب التماس ما في من التيات ما هو التماس باط فيه تحصديق مو فيه تحصديق في السيني جنب الكحلة هم اللي فيها آه. ما الله غير التيات الرسميات اللي لازم خلاص إيه، هم اللي هي التيات الرسمي وعقب ذاك الصعيد تجبر ياسر من الاشواق اللي متفرعين كيف دي في تماس ايوه هذا هم اللي يشعرون قال لهم الله اصلا نحن نحن ليك معناها الباشا قال محمد الباشا انه محمد القادم ونعيش الشيخ ما استطاع الإمام اللحم النيء لا راشد من الفوق وسالوها السيني وهو شوارس ما يخرصهم ما يخرصهم قالوا السيني كان مليون سامي قالوا قالوا لو لنا لأنه مني الله غدي في التابع ذاك اللي راد كما يخرص هاردي في تماس ومن الله تسيني ما اللي بين نور دي في التنجوجة لا يعود تالب يقلب النظر لأنه ما يخرص لي هو السيني كان ما في ناس ما يبري قالوا قالوا إنهم مجوزين شو يقولوا تركاب سيني في سين هون هون रा सिंघ قد خطر ولا ولا علم قال لي من قط شاف بطات هلته طيرات مقيم العياط ولحقوا ذاك معاه مركب خطري عاد لا اكني في موتور قال له وانت مالك قال له انا بيصوت في طلعت قال له خطوا لك سنه ونو قطاغ محمد باش نعتل البرزوخ البرزوخ راه وين قالوا مهاريس تنجوقا قالوا مداق تنجوقا مهلولة هاي اللي يقولوا قالوا يدخلوا بيها احنا رد عندنا من البرزوخ شوف نعتل شيخنا ونعتوا الواحد ثاني اللي يجاوزوا كل شيخنا قالوا احنا راينا محمد اليوم نعتوا نعتلنا البرزو قالوا قالوا مش عدلكم قالوا وسعنا شيخنا قال ما معك لا ابو البرزوخ قال لهم يلا ود بجنبته قالوا مسكين ذاك يا شيخنا وسالوا ما على هو وهو الشديح حاول التخلات القديم قديم ذاك الحرث تقولون ثاني نقول ثالث ثالث نقول الشديح واسع مدخلات الأربعة مو مدخلات تنجد عندنا احنا وهو نص الشوارع يمكن حلم اللي وحدي الدربات اللي عادوا قدام النار في يقولوا له جاكوار وراه لك ما متعدي سربات تنجو سربات الباشا الغلب يرجع له الشوط الثاني ينشط ينشط شور اصلا كان يقاولنا الاولين يركص عليه الانفجار ويرد عليه التيدين هاي أيوه، هو مشوار يجيب الكحل رانا رينا لأن تماس مشوار الكحري عاسل نجي ولا بدي اوصل قال له مسس Thank you. سمعت عنه قصة قالوا لي سمعت يقاون يقولوا انه خالد يجي انه قد تم جاي الفريق وخالد فريق ثاني يرقد عنده فريق ساكن فيه شفته مقاضي المريض انه هو بيسرع ومطرح عليه خلص يقرا كان ذا تجي فوق الكبر يا هو المخاض ما خالف خلاق قال لنا قال لي حد نسمع من يسمعني ذي لحمه حراء <laughs> على ظهرك كان ذاك حق والله قام بوتنيت وطلقوا من نظرات داتته اللي قبل ما عدت مشوار ترجع ويرتاح لله لا لا سربع ونشوف المستشفى ونين نتعاون بيضوه وهون التروجيح وهون السمكي وهون المشوش ومن مشوارها وهون التبيبي تروجيح هذا السمكي هاي مالي بأخبار ويؤسف الله يقطن قال انه خابط كوريا قال انه قضاني بعد لا تفيد عبد الحرام هذا هو اللي كان يعدل قاولي قاولي الباشر لي كان يعدل الكرة عندهم أصلا من الأهل اللي الصباط كرة الشفط الناصر كانوا عندهم من جلبيواني والساق الورش الاول سابق شيخ نون بقى شرحه إن الرواة بلا فهم لما حفظوا مثل الشمال عليه وحمل الودع الودع ينفعه حمل الشمال له وللشمال بحمل الودع تنتفع هذا آه، الشاهد عنه يا الكتبيلي شن الناس راهو الشاهد فعلا سام ولا عنده الباشا يعني غير قبل شن الناس وعاد معدل للمشوش المشوش خابطه الباشا وشغلوا له باشا واللي سود ومتنع عشان يقول لك عند الهند مانع علي وسعك Thank you. شو duas células. يجي واضح واضح لها مشوه ولا جاته حكت مشوش قال له حكي اللي حك عمرك 사람 내려 뒤지니까 다 사람 الشمال له والشمال بحمل الود تنتفع صيد الريم فيه النية من المشي الشفيع وعليه كتبية مضيا ولا يرجع مطاول في اللي قال يكون الشري وبيع والله هي تريبات اللي تريب ولا شوي في سنة قاع عليه يجوا القسطو تريب الثاني هو أخوه الثاني هو اللي خاض تريب هم اثنين وكل مخبط فيه ما تقابل هون ليش ياخذ زين حتى نقولش بنا كبرنا عن اللي غير الفتاه من صنيع ويحشب كثيرا تم الطباع ويواجه Herzlich. Bemerkungsfügung sich. Diabo é o saco. حط الناس سهرة وتعطش منه من عدد الكرا سهرة أن القصيدة قال له هاي أبو الغريم شوتوا أنتم وين قاموا قصيدة محمدها الله يبارك مساء حاج وأنا ما أقدر أنظر إلا والخامس أعملها زيت في لبنتو زيت لك بطيخ وراس كانت تولي بنتو قال الله يقول العبرة تحت الأخبار في بالعبرة ولا شيء قال تخبط قراص من انا ذا شفت وجهي بجناس وشار غير كل حنقاره وطراسي قراص بطن ميز وتقرن وتخبط لقيها مخبيط زين وتخبط لغة ما نقد يبقى حق زين وزين ملي تنقص وتخبط راسي بطل قريم بطل يقصد والله استعد الله اللي عندنا سود السوشات وامريكا عندنا سود السوشات واسواق toi, tiens. طويل الصلاة أي لازم اللي يحل اللي كان يعود يخطر 40 تزين 40 تزين الله الله قالوا لباشروني انها تواسيه شمال الشيخ يرحمه ذار لو مشي يقول له كرشي حله احمد يرى لك اخبار لا والله التي قالت لها عندنا احنا والله اذا من الا مضر لا تقول عليك الدله من عين من ليله اخرى ما لا تدل غير Selahattin Demirtaş Celi